Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puniko asmanipun lare-lare ingkang derek khotam Al-Quran tahun sewu kawanatus kawan dosotigo hijriah al-muafik kaliyewu kalilikur masehi. Tigang doso tigo lare khotam Qur'an Serta sami derek dateng tasyakuran Muhammad Sofi Zidan Hashim Maulana Fika wafa Yunus Yunus suflan maulana Tigang dosa tiga lari khotam Qur'an Serta sami derek datang tasyakuran Muhammad Sofi dan Hashim maulana يونس يوسف مولانا مفتاح الجنة رزق عالي منذري صفوا حكيم شمجا ياريا خضري سيف الفضيلة ابن لن عبد الرحمن didin sadini imam lan fadlur rahman miftahul janna rizik ali mudhiri صفوا حاكم شمجا ياريا خضاري سيف الفضيل ابن لن عبد الرحمن مفيد سدين مملا فضل الرحمن داما هريك فبيه التجاني مشفع وير وعادي تفتزني سورة سيف المحفوظ صلاح المؤمن ناجي الله واحد وحدياني العارفين عارفين دما كفى به التجاني مشفع وير وعادي تفتزاني سورا طسيف المحفوظ صلاح المؤمن Allah wahid ya lilan arifin mugi mugi dadosti yang ingkang takwa ingkang madep maring guru lan wong tua mugi mugi dadosti yang ingkang takwa ingkang madep maring guru lan wong tua mugi-mugi dados tiyang ingkang takwa ingkang madep maring guru lan wong tua mugi-mugi dados tiyang ingkang takwa adep maring guru lan wong tua nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh